Witam wszystkich, a w dzisiejszym filmie y, pokażę Wam jak wygląda mój pierwszy projekt, czyli elektrynka i co planuję w nim zmienić. Więc zacznijmy. Tak wygląda skończony pierwszy projekt. Y, za, tym białym, za tą białą osłoną są cztery akumulatory y, 12V, 18Ah y, każdy. Y, no to lecimy dalej, bo tu w sumie dużo nie ma o czym mówić. Wszystkie są połączone szeregowo. E, tutaj jest osłona od góry przed deszczem i przed wodą, więc e, można tym jeździć w, e, w deszczu, nawet w dużych ulewach. Ogólnie cała rama jest dosyć brudna, dlatego że nie mówiłem tego, ale właśnie przez tą renowację, przez tą renowację będzie wszystko umyte, wyczyszczone. Dalej, tu mamy silnik 1000 W, czyli 1 kW z przełożeniem na pasku, na pasku zbrojonym i tu na dole mamy zębatkę. Jest to znacznie cichsze niż y, łańcuch, więc y, bardzo fajnie. No i tak, w sumie y, główną zaletą, te, znaczy głównym założeniem całego, całej renowacji to jest przemalowanie na żółto, ale to zobaczycie jeszcze do końca i od nowa kół, ponieważ farba jaką zastosowałem miała być zielona fluorescencyjna, a była to jakaś ekologiczna masakra. Przechodząc do tyłu, z tyłu mamy y, po prostu światełko, światło jazdy i migacze. Migacze są włączane z rączki, tutaj z rączki. I tu jest włącznik czerwone, włącznik, wyłącznik po prostu czerwonego światła. I jest włącznik automatyczny przy hamowaniu Tutaj leci sobie kabelek. Tutaj, tutaj, tutaj. I to jest kabelek od hamowania, który włącza dodatkowo dwie te, e, dwa te światełka. Z prawej strony w sumie nic nie ma. Mamy kabel, który idzie do sterownika. No co, tutaj jest tylko hamulec. Tak, widzicie Tak, amortyzator. I z tej strony mamy, nie będę mówił co to jest, bo to moja tajemnica i tak dalej. Tu mamy sterownik, sterownika od środka nie będę pokazywał, bo jak to jest zrobione to jest tylko moja sprawa. Mm, mamy tutaj włącznik, wyłącznik, y, przełącznik świateł, y, a czy wskaźnika pojemności akumulatorów oraz włącznik y, on-off do całości, do całego projektu, do gazu oraz tajemniczy klucz, miejsce na stacyjkę, znaczy stacyjka, miejsce na kluczyk Yy, no i to też jest mój patent, więc go nie będę pokazywał. Tutaj mamy z drugiej strony osłonę na akumulatory. Mm, tutaj mamy, to jest specjalna folia termoizolacyjna, która zapobiega e, wychładzaniu akumulatorów i ona jest obłożona z każdej strony. E, podczas chłodnych dni po prostu e, akumulatory nie tracą tak dużej ilości energii, prądu. No to tak, e, z przodu mamy jeden hamulec, to nie jest żadne sprzęgło, bo tutaj nie ma sprzęgła. Mamy manetkę gazu. Ten włącznik nie jest do niczego używany, ale planuję zrobić porządne oświetlenie z przodu e, LEDowe, więc będzie super lampa i wszystko będzie świetnie wyglądać. Tutaj mam uchwyt na telefon, żeby kręcić jakieś filmiki i tak dalej. Jeden filmik jest nakręcony, aczkolwiek średniej jakości. No, przez to mogłem używać też e, diody doświetlające jako lampki z przodu. No i w sumie mamy chlapak, chlapak i koło. Koło jest właśnie strasznie, nawet syfi pozostawia taki, taki po prostu jak, jakby kredę na palcach, więc się to rozlatuje i to strasznie brzydko wygląda. Z tyłu jest zniszczony trochę chlapak, no ale też będzie wszystko odmalowane na picuś glancuś. I będę się starał, no w sumie tutaj jeszcze jest e, zrobiony cały e, chlapak, żeby nie chlapał na tylne koło i sposób napinania całego silnika jest po prostu na śrubach i działa to bardzo dobrze. Mm. W sumie to by było na tyle z całej tej <laughs> szybkiej recenzji. Mm. Będę się starał wrzucać jakieś pojedyncze zdjęcia z rozbiórki tego i, i no chyba by było na tyle. No i widzimy się już po konwersji.